Mae dysgu digidol wedi cael effaith anferth ar y staff a'r disgyblion. Bellach mae sgiliau pob wedi datblygu i safon ychel iawn. Yr er annibyniaeth um, trwy codio, uh, green screen ac yn y blaen, mae'n cael profiadau yna fydd yn gobeithio arwain at swyddi i'r dyfodol. Ar draws y cwricwlwm mae'r technoleg yn helpu'n fawr iawn, yn, yn gynharach yn yr ysgol lle, lle oedden ni'n gallu defnyddio llyfrau gwybodaeth i ffeindio allan am hanes lleol neu be di dearyddiaeth lleol. Da ni wedi'n gallu defnyddio technoleg, da ni'n gallu mynd â camerau, iPads efo ni, da ni lluniau. Um, da ni wedi bod â drones efo ni a tripiau lleol i gael awyrlyniau diddorol a gweld sut mae'r tir di newid dros blynyddoedd. So mae wedi helpu'n fawr lewn i gael Dada'r cwricwlwm Cymreig yn byw yn yn ysgol ni? Wel, yn y ymarn ni, mae'r ysgol yn heiddi cael yr gwobr oherwydd da ni efo dipyn o dechnoleg a mae o'n helpu ni gyda dipyn o pynciau gwahanol. Mae o'n fwy hwyl hefyd. Mae gennym ni pethau fel drones, yr er enghraifft, pethau cyfoes mae plant wedi um, diddori ynddo, a dwi'n meddwl bod o'n ysgogi ac ysbrydoli plant um, i gymryd rhan yn technoleg gwybodaeth yn draws gricilaidd i ddatblygu'r medre i gyd.